Hola, buenos a todos. ¿Qué tal? Pero no te vayas del grupo ¿eh? Hazme el favor. Me Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Motivo? Quiero decir... Que yo soy el mecanismo. Es una prueba. No, mm, yo con mecanismo también haré algún día, pero ahora mismo no... No, déjamelo en el cofre de cosas raras. Voy a comer hasta los pies. Estoy probando esto. Más comida, madre mía, me estoy forrando. Pues Eso es bueno que tengamos que hacer un viaje largo. Mi voy a de chula No te voy a tener que poner aquí. Próximamente voy a hacer gameplays de Minecraft y de todo. Y como puedes comprobar, solo he muerto dos veces, para que veas. Para que no te quejes. Bueno, imaginaros que yo pronto voy a tener un Mac. No lo sé si lo voy a tener, pero... Pero voy a grabar un directo en Twitch es que no sé cómo se graba, pero bueno. A ver cuando jugamos al otro mundo, ¿no? Que no lo Bueno. Hasta luego. Dale like. Y una cosa, venido Juegos HD es mi amigo. Y a mí también, pero igual. Es muy bueno jugando Minecraft. Un saludo. u. Hello, Grak.